El día de los torneos por la morería y la bueno, pues esto es un horno de leña, un horno moruno de leña que lleva muchas generaciones aquí en la venta de San Julián haciendo pan y el pan, bueno, pues es pan un poco especial porque se hace con harinas especiales, tiene su fermentación natural de mucho tiempo, muy, larga la fermentación y, bueno, y su cocción es también un poco especial, típica de estos hornos y al final pues se saliendo un pan como, como no hay muchos panes así. caballería y los que no valgan nada la corriente llevaría. Ya llegaron a unos montes y a suspirar se ponían. No suspires mora bella, no suspires mora Santa María va, que pensé traer mujer y traigo una hermana mía, que pensé traer mujer y traigo una hermana mía. Ahí El día de los hombres Te quieres venir a España con sexy caballería. Padres venían con hierro y con terciopelo, que en su compañía traían. Valgáme la cruz de Malta y de Santa María, que pensé que el mujer y traigo una hermana mía, que pensé que el mujer y traigo una hermana mía. Ahí vale.